واش الدراري تري فليب اليوم غنهضروا على تري فليب كاع الناس كيسولوني كيفاش كدير تري فليب بحال انا يعني عندي واحد تري فليب كنديرها من صغري وانا مولف عليها عندي واحد التكنيك وبغيت اليوم نبارطاجي مع الدراري كاملين ولا الدريات ولا اي واحد بغى يتعلم تري فليب يلا زيد اول حاجه الدراري هي ان تري فليب خاص هاد البلاصه هادي هنايا يعني ما بين ما بين الروايد وما بين الدال قلت خاص تروبلاسي رجليك خاص تحاول تشدها هنايا هنايا ديال رجليك هكا تحاول تشدها كتحط رجليك آه، في التيل كيحسك واحد الحاجه هاد الرجل هادي ما تحطهاش بزاف هنايا ما تحطهاش آه، حدا حدا الفيسريات الا كنت يلاه بيت تبدا تريفليب ما تحطهاش حدا الفيسريات بحال هادي تجيك ثقيله في الدوره اولا تجيك ثقيله في الدوره ثانيا غادي تبقى تحط وتبقى ديما تحط لك بحال هكا حيت انت مازال ما عندك la technique ديالها يعني اشنو خاصك دير خاصك تحط رجليك هنايا اللور هنايا هادي كما قلنا ديك الساعه غتحطها هنايا فهاد القنت هذا وتشدها باش هنا ديال ديال رجليك يعني ماشي ماشي تحط صباعك بحال هكا اولا تخرج رجليك بزاف غتحط غير هنايا ديال رجليك بحال الطريقه هادي وإن فوا كتبي كتبي الضرب يعني كتخلي واحد ال pression ما بين رجليك رجليك تيكونوا بحال هكا كتخلي واحد ال pression. يعني ما تبقاش ما تبقاش واقف على على على ال board. عادي بحال هكا وضرب هاد التريفليك تقدر فاش يلاه تبي بدا شنو غيطرى لك فاش تبدا تضرب تريفليك غتبقى غتبقى الدور انت غتبقى الدور يعني اشنا هي الحل ديال هادي باش باش une fois تضرب tre flip انت ما تدورش خاصك اولا تبقى tenter عليها ديما يعني واحد الشهر ولا شهرين انا راه تعلمتها تقريبا شي شي خمس شهور باش تعلم tre flip باش غاسيريدها مزيان يعني آه، الحاجه اللي خصكم هي كما قلت لك البليك تحطها هنايا وهذه تحطها هنا وإن فوا تبي تضرب ما تحاولش تنقص بزاف لقدام اوكي ما تحاولش بزاف دير بحال هكا d'accord حاول حاول انت حاول تبقى تشدها بواحد الرجل غديرها هكا شدها دير اوكي وحاول واحد الحاجه ما قلتهاش لكم حاول فاش بيت بوبي ما ما تزرش البوب يعني بالجهد ديالك ما ديرش ليه باب بالجهد ديالك حاول كيما قلت لك تخلي ال pression ما بين رجليك بحال شي جباد. مع كتجبد دي... انت آه، كتجبد بالجهد مع كتطلق كدير تشو كدير تشو بحال هكا خاص دير ال skate خاص مع دير بحال هكا مع تخلي واحد ال pression مع تبي تطلقها مع دير السكات هذا هي كدور خلاص حنا عندي دابا des des, des tre flip غنديرهم بسلا موشن وحاولوا تشوفوا la technique بوبيو البوب راه ماشي بحال ال pop shove it اول حاجه خاص تعلمها هو trois six shove it ثاني حاجه خاصها تكون عندك هو flip الا كانوا عندك جوج غاتميلونجيهم كيعطيوك ترواسي سوفيت ترواسي سوفيت بحال هاد الطريقه هذه فات flip flip راه كاملين كتعرفوا ديروا flip. اللي ما كيعرفش يدير flip. راه باينه بروبو فرود عندك هو عندك flip. غنحط رجليك هنايا بحال هكا الا سمعتي هاد السوج ديال ديال flip و tre flip كدير بحال هاد 3 سوفيت هوب آه. هذا هو الفيديو آه كاين شي دراري سولوني قالوا لي عافاك واخا دير لنا كيفاش كدير tre flip ديالك وفكرت انه حسن ندير فيديو ونشرح لك كل شيء يعني باش باش اللي تكون بارطاجي للدراري كاملين واي واحد بغى يتعلم tre flip وماشي شي حاجه صعيبه بزاف خاصكم يعني كل نهار كل نهار كل نهار واحد شهرين ثلاث شهور اربع شهور اربع شهور maximum انا كنكارونتي لك بلي غضرب tre flip وغضربها كما بغيتي انت كنحاول بقى تشوف بزاف les vidéos كيفاش كيفاش كيضربوها الاخرين يعني مع كل واحد الطريقه ديالو placement ديال لي بي الدوره آه، ديال ديال السكه كتحاول في الاول تحط واحد الرجل ثالث حاجه حاول آه البوب ما تبوبيش الفوق ما تبوبيش الجنب حاول تبوبي وتصيفط ال skate لقدام حاول تدخل trois shove it حاول تدخل flip. une fois عندك هادو صافي ضربتي tre flip so دراري نتمنى ان وصلت لكم الفكره وريتكم الدراري كيفاش آه، ضربوا تريفليب تريفليب انا من شحال هذه وانا كنضربها دخلتها تقريبا في شي شي 6 شهور 7 شهور تقريبا فاش ضربتها يعني راه بقيت مدابز معاها بزاف نهار تحطات لي على ال nose كنقول الحمد لله تحطات لي على ال nose. wow. بحال شتي كن tre flip شي حاجه كتبان لي شي حاجه بزاف ولكن نهار دخلتها صافي عرفت التكنيك ديالها عرفت كيفاش كنضربها ولات كتجيني سهله الدراري كاملين راه ضربات جعياتي الوايت سبوت طنجة كازا نيفادا ايتشوف الدراري <laughs>